para penonton, <laughs> bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. <laughs> Hello semua, welcome to Mr. Mat Channel. Jadi kali ini aku berbrunei, malas sudah aku kerupuk kurang putih, semua kerupuk Melayu, antam tak kamu. Jadi hari ini santai saja video kali ini sebab aku uh, try ni Omi, Omi TV. Macam mana kita ni berkurapak sama jelamak dalam Manila. Okay guys Ikuti ni channel Tapi sebelum tu Sebelum kamu ikuti ni video saya ni Kamu subscribe, like Tekan notifikasi button ah. Ha. Harap-harap kamu ha, Apa Ikuti ni video Video saya ni Okay Stop dulu Kita ambil Malaysia lah Ustaz. Hello. Ya bang. Bang. Ya. Yeah. Hello bang. Hello. Kon konten ke? Ya, biasalah. Ah, uh, saya masuk konten ya. Oh, sama lah. Dari mana ni? Dari Johor. Hello. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Duduk mana, Bang? Sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabah. Dari mana ni? Dari mana ni? Saya dari Johor, bang. Oh, dari Johor. Oh, jauh. dari Johor, jauh. Jauh, bang. Tak apalah, kita cari kawan biar jauh-jauh, bang. Baru orang tak kenal. <laughs> Macam-macam. Ah. Macam-macam di Miguel ni. Hello. Macam-macam lah. Ya, gitulah. Dalam gelap pun ada. Dalam gelap pun ada. Macam-macam. Ya, itulah. lah. Masuk Oh, dari mana? <laughs> Hello, hello Bang. Ya, dari mana? Dari Sabah. Oh, Sabah, sama lah kita. Sabah di mana tuh? Oh. Uh, ah, Kudat, Bang. Saya sini Papar. Main apa kamu tuh? PUBG kah? PUBG, Bang. Oh, Bapak-bapak. Abang main game apa? Eh, saya, saya ML. Ikuti oh. saya punya channel lah. Saya saya post ni di YouTube ni. Coba bang type nanti saya cari. Ah nanti kamu carilah. Uh, kamu type itu uh, kamu jumpa lah nanti tu saya punya channel. Oke, okay, nanti saya follow. Oke, okay, oke. Okay. Baik-baik kamu sana. Ah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey. Hello. Hello, welcome to my channel. Ya, yeah, welcome, welcome. Dari mana? Dari mana? Dari Kedah. Oh, jauh di Kedah. Sudah mengarut lah ini PKD, PKD, PKD apa-apa semua. <laughs> hello, hello. Apa kabar? kes covid dekat sana ha? macam mana oh macam mana kes covid di sini uh, masih lagi terkawal saya oh begini saya buat konten YouTube, untuk youtube nanti tolong cari saya di youtube uh, Mr. Mat channel lah Aha, oke. Okay. Uh, ah, uh, ya lah apa promote sikit. Okay, thank you, thank you for your time, thank you for your time. Stay safe. Hello. Assalamualaikum. Bagus bos. Oh, okay. Dari mana ni? Dari mana? Saya daripada Melaka bang. Oh Melaka, oh bandar, anu apa negeri bersejarah? Lama eh. Ya lama tu jangkitan. Apa ya bang nak buat macam mana dugaan betul? Ya, dugaan ni apa boleh buat lah Kita kena sabar lah menghadapi Stop Abang, abang frontliner eh? Ah, kira frontliner lah Sebab saya ni di, di bahagian agensi uh, Yang di dalam penyiaran penyiaran ah, dan juga penerangan. Oh. Ah. <laughs> Oh. Ah, jadi apa kira pernah ini lah tu? Ah iyalah kira pernah ini lah. Ah, ini ah. lah tu. Sebelum ni saya dengar heboh ah begini banyak orang meninggal sebab ah, itu semua ayat ya pak. Ah itulah itu semua ah. auta saya tu. Ah. Nah, mati mati juga pak. <laughs> Ah itulah ah di YouTube saya. Nanti cari saya. Ah. ah nanti cari saya nanti. Ah, ah. sejak saya type sini. boleh cari saya nanti. Oke, okay, terima kasih. Thank you for your time. Oke, okay, Bang, sama. Uh, ah, okay, jaga diri. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Dari Indonesia ya, Kak? Oh. lockdown sudah. Lockdown satu di bulan ya. Baru keluar SOP itu. Itu itu. Stream apa ini Bang? Ah, uh, bukan saya tidak stream sekarang. Ini rekaman siapa ini? Uh, saya masuk Orang dalam sih, ya. dalam YouTube ini. Oke, okay, kan? Apa apa nama channel apa apa channel? Ya, saya type ya, Saya type sini. Oh, oke, boleh boleh. Atau boleh kita ini subscribe juga. Oh, boleh boleh. Layan-layan lah, nah, Mister Ma Channel. Nanti tinggal tinggallah. lah. Ya. Siap subscribe dulu. Oh, thank you, thank you. Kerja apa? Kita. Uh. Oh, besok besok dia ini. Oh, kampung kah? Oh, Kerja sendiri bang. Kerja sendiri. sendiri. Oh, iyalah. Apa boleh buat lah sekarang hmm. sudah mau lockdown lagi udah lama satu bulan. Hmm. Sudah sudah daftar vaksin kah? Eh, belum. Uh, belum? belum lagi bang. Oh iya. Baru, mau daftar. Alah daftar lah daftar. Banyak saluran itu. Uh, di vaksin ya, covid.com pun boleh, MySejahtera pun boleh tapi yang paling laju ah, iya, yang manual tuh manual kalau ada ketua kampung kasih itu yang manual tuh borang manual ah isi nah, ah. ah. ah. sempat satu video kan dia kasih tahu eh, ini ah. lepas sama bikin tuh mulut sengit sebelah gini ini orang alah <laughs> mana tuh orang berlakon mana kita tahu Nah, itu itu bang, ah, iya. dapat orang. iya betul. Ada Ada video saya baru, ada satu dokter pakar yang bincang pasal itu vaksin sama covid tu. Kamu tinggulah nanti. Jangan nanua. Ah. Okay. Ah, hati-hati sana. Okey. Okay. Thank you. Okey. Okay. Sama. Ah, asal mana dari ni? Dari mana ni? Ah, saya saya dari Sabah. Okey ke Kelantan? Jauh. Kes meningkat lah sekarang ni. Tak okey sangat lah. Oh, stay safe lah ha? so, ah. ah ni Sabah okey ah? uh, lebih kurang juga kita tapi cash di sini tidak sampai empat angka lah tiga angka baru Ber hmm, sama lah tapi nak nak ke seribu lah oh hampir hampir mungkin itu uh, keputusan swap dia baru sampai kan uh, mungkin hmm. itulah dia meningkat hmm, hello hello hello nama youtuber Itu youtuber ya ya channelnya apa Ah, subscribe to Mr. Ma channel. YouTube ke Facebook? Itu ke Facebook? YouTube, YouTube, YouTube. Oh. Ah, nanti saya akan post ah, selepas ni. Ah, ni Okey, dah bye. Okey, okey, okey. Bye. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ah, YouTuber, YouTuber. Hello. Bang baik. Dari mana? Dari dari Aceh. <laughs> Dari tadi. Apa? Oh, saya kan. sendakan, Bang. Oi, oh, jauh sana kan, Jauhnya itu. jauh. Hmm. Kedeka Batu Empat. Gitu orang eh, hampir puluh tahun. Oh, lama, lama oh, puluh tahun. Ya. Nanti saya pencet saya balik sana. Oh, boleh, boleh, boleh. Ah, nanti kita jumpa. Ah. Oh, okey, okey. Ni kantoi aku. <laughs> ni dari mana ni? Dari mana? Dari Indonesia lah. Oh bang, lama. Oh, vaksin belum lagi. Belum, oh. belum panggil lagi. Belum panggil lagi. Oh, okey, okey. Hello. Oi, Master Ram. Hello. Master Ram, eh, boh. Ah, memang dah bau dia. <laughs> Oh, lepak-lepak lagi. Hmm. Pandemik ni. Lepak-lepak okey dah pergi. Pandemik ni Le lepak lagi wah, oh, lemu tengah bagi. Okay, oh. Okey, tak main dah depan depan oh. ni. main dah lagi wah. konten. Okey. Lama dah masuk konten. Hmm. Ah, macam macam macam. Istimak channel. Oh, bagi bagi bagi. Istimak channel. Oh, cantik ucapan. Nanti kita ada ada apa-apa ucapan, ucapan. Ha, oh, nak ayat awi lama hari raya maazah dapat ni. Oh. Gaya lagi, apa tak oh. apa gaya lagi. Eh kawan kawan sebelah tu nak cakap. Eh kawan kawan sebelah tu nak cakap apa? Ha, uh, jadi oh, ya uh, mai pak ji dah lah tu. Ya ya gitu. Bobo ada lah mai FF yang, Mai pak ji pula. Bobo ada lah mai FF tu. Mai pak ji lah pula. Hello, hello, hello. Hello, YouTube. Ah. Ha. Jangan nak prank, prank orang. Prank? Oh. Ada. Ha, Dalam rumah pakai ah, mask ke? <laughs> Okey. Ni asal mana ni? Asal mana? Perak. Oh, Perak. Oh, okey okey okey. Teruskan usaha untuk prank. Oke. Okay. Oke, okay, okay, bye. Ah, oke. Okay. hello. Hello. Hello. Assalamualaikum. Eh, Waalaikumsalam. apa streamer? Ah YouTuber. Streamer. YouTuber. Uh. Share, share, share, semua. Okay. Apa nama stream? Ah, uh, Mr. My Channel. Mr. Mat Channel. Saya type ah. Mr. Mat Channel. Tapi tak ada lain ni. Eh? Mr. Mat Channel. Oh. Yang mana tengah tengok ni? Ha. Tolong share share eh. ya. Ni Mr. Mat Channel. Oh, thank you, thank you. Facebook ke? In, uh, YouTube. Facebook, YouTube. YouTube eh? Ya, yeah, YouTube, YouTube. Oh. Hello. Assalamualaikum. Dari Indonesia. ya? Baik. Oh, alhamdulillah. Syukur. Assalamualaikum. Istri, mah? Eh, uh, buat konten. Ini rekaman. Ah, rekaman. Rekaman apa? Untuk YouTube channel. Apa, apa nama YouTube? YouTube? Mr. Mat Channel. Siap, saya... Mr. Mat Channel? Ya, saya type. Berapa nak orang eh, subscribe, bang? Ya, masuk konten. Okey, sebelum apa-apa. Apa ada ucapan untuk para penonton? <laughs> Ah, tak adalah saya nak ucapkanlah selamat hari raya lah eh. Selamat hari raya. Hai guys, selamat hari raya. Jaga SOP kan. Jangan keluar rumah lah kalau tak ada benda yang penting. Oh. Kesian dekat Apolinia kita. Oh. oh. Kerja apa bang? Kerja apa? Kerja apa? Mulai dia. Ha? Oh. Ya? Yeah? Kerja apa? Kerja apa? Saya Jepam ya. Jepam. Oh, selamat bertugas. Selamat ha. bertugas semua. Ha. Ni yang yang sebelah ni ada apa-apa mau cakap? Uh, jangan esak dadah. Ha. Jangan cakap. Ah. Bagus. Jangan boleh. <laughs> Okey. Okey. Teruskan. Teruskan. Ah, okey. Selamat bertugas ya. Selamat bertugas. Ya, terima kasih. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu tadi, ibu lagi. Apa khabar di situ? Okey. Okey saja bang. Oh, ni dari Orang mana? Saya dari Sabah. Sabah mana bang? Oh, Sabah sini da daerah Papar. Hello. konten konten YouTube YouTube. Ah, masuk konten eh. Ada apa-apa ucapan untuk penonton? Ada ada ada. Ah, ah. Apa ucapannya? Selamat hari raya. Tak ada. Baju merah. Ucapan. Tak ada. Ada. Ucapan apa? Apa-apa ucapan penonton penonton kepada penonton. Semoga lepas ni dapat balik raya. Semoga lepas ni dapat balik raya. Amin. Subscribe Mr. Mat channel lah. Mr. Mat channel. Nanti saya siarkan. Apa nama abang punya tu? Mr. Mat channel. Ah, ha, saya. Ya, jadi. Ah, nanti saya akan siarkan. Ini uh, apa rekaman rekaman. Weh, kau Hello. Hello bang. YouTuber ya bang. Ya ya, konten konten, masuk konten nih. <laughs> YouTuber apa bang? YouTuber. Subscribe to Mr. Ma channel. Ah. Wah, di Iman bang. Ada apa-apa ucapan kepada penonton? Ada bang, ada ada. Ah, okay, okay. Selamat hari lockdown. <laughs> Saya dari mana? Saya dari Jakarta. Jakarta? Koknya di ya. Malaysia. <laughs> Malaysia. Kata melancong. Kata melancong. Ini ini masuk konten ah, masuk konten. Apa? Mari. <laughs> Lari dia. A- apa apa ucapan ucapan ucapan kepada penonton? Ucapan apa? Ucapan tak ada ucapan. Hmm. Ha. Sedap makan. Ha, ah, eh? berhati lah, selama PKP ni buat semua-semua. Hmm. Okey. Sedap makan eh, sedap makan. Makan keropok ke bang? Oh, ya. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari mana? Dari mana? Dari surga. Oh, syukurlah dari surga. Anak-anak, anak-anak surga. Alhamdulillah. Oh. Tengah makan ke tu? Tak, tengah tengok nama orang yang berdosa. Oh, oh. tengah kiri. siapa yang berdosa oh bagus bagus ini orang yang banyak dosa ini <laughs> ini masuk konten ya masuk konten ah oh, jangan masuk konten <laughs> asal mana nih asal mana asal dari dari rahim mak saya. Oh baguslah dari rahim. Saya pun dari rahim mak saya. Ha. <laughs> Kalau dia tak dari rahim dia dari dari usus. <laughs> Oh kalau dari usus itu alien bukannya manusia. <laughs> Nih, apa ucapan kepada penonton? para penonton, <laughs> bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. <laughs> okay, subscribe to Mr. Mat Channel. Mr. Mat Channel, kita masuk ah konten ni. Jangan, jangan, jangan. <laughs> jangan. Misi, misi, misi. Ah, okay. Kawan sebelah tu ada ucapan ke? Ah, ada ucapan ke? Bagi ucapan dulu kamu orang yang di dunia jangan buat dosa banyak ini. siapa yang buat dosa itu mesti wajib bagi ucapan ah, ah. ah. yang berdosa tu cepat-cepatlah bertobat sebelum dunia kamu kiamat malu malu tutup suara oh, tutup terus tak sakit ke dek aduh bukalah cepat dah ambil. Dah merah dah tu. Oh dia? Ucapan kepada penonton. Silakan. Alright. Abang buat video. Ya, yeah, rakaman untuk YouTube. Kenapa abang tak beritahu saya? <laughs> saya dah cakap pun tadi. Apa? Apa? Masuk konten eh, masuk konten. <laughs> masuk konten. Lama lama. Ya. Mister Mister Mat Channel. YouTube, YouTube. Mister Mat Channel. Ah, tengoklah nanti. Mister Mat Channel. Ah. Ha. Okey. Bye. Jap jap jap jap. Apa apa? Jap jap jap. Wih, dia <laughs> Siapa dia Ui. Kenapa keluar? Eh, salah. Jadi, apa ucapan, ucapan, ucapan? Kau dah tahu, kau dah Siapa? Oh, nak buat saya. Oh, okay, bye. Okay. Mr. Makcik ni again? Ya, ya, ya. Tengoklah nanti rakaman. Oke, uh, rasanya itu saja. Kebanyakan yang skip-skip ini perempuan, lelaki, layan sekejap ada yang troll. Begitulah uh, apa kita punya uh, ah, konten pada malam ini. Jangan lupa untuk subscribe like di Mr. Ma Channel. Uh, kalau kamu ada cadangan, seperang cadangan untuk uh, saya buat konten, sila uh, komen di bawah di bawah ni dan kita jumpa di update video yang akan datang. Peace out. Bye-bye.